biztosan, hogy hova is mész De úgyis észreveszed, ha odaérsz A lényeg, hogy te vagy az első Mikor a többiek fékeznek, akkor is törik Nyomod a gáz Mióta tudod, mi a tudod Mindig az a jó fiú, aki nyer S jól teszed, ha megteszed, amit kell Hidd csak így lehet, ez a hely a végén Valami Amerika valami Amerika!